Pues als campaments... És que no ho sé. I hi ha molt... Hi ha molts... Hi ha molts bitxos, eh, hi ha, que ens agraden veure, en la, la naturalesa que ens agrada i dormir en tendes, no sé per què m'agrada. Doncs a mi els campaments és que m'agraden molt, fem cincama guarda, que ens embrotem molt, anem pel riu, pugem muntanyes, fem pics, importants de Catalunya i del món, bueno, i ens desconnectem del món perquè no mirem la tele, no juguem amb consoles i estem molt amb els amics, no sé, ens agrada molt i desconnectem de quasi de tot. Bueno, menys estar amb els amics, jugar molt i dormia a la tenda perquè la tenda s'hi dorm bastant bé. Pues és una cosa molt guai. I campaments per mi, pues mola molt. Menys el dinar, però tot l'altre mola. I, I estem sense els pares. <laughs> I... I estem 10 dies amb els amics. Ué! I ens ho passem molt bé. I fem tot d'activitats i les activitats que més m'han agradat a mi han sigut la guerra guarra, que consisteix en enguarrar-nos tots, tirar-nos ous al cap i, i fang i de tot, globus d'aigua i també m'ha agradat molt pujar al Pedraforca, que l'hem pujat, i, i també un joc que vam fer de nit, que es diu La Màfia, els campaments són com amb el cau, amb l'esplai o amb algú que es, es passen dies a algun, algun lloc, algun terreny i passen els dies i llavors... Bueno, jo us diré quan us podeu aixecar, val? que no sé què dir. És una cosa per muntar sense sa companya i dormir a dins de les tendes. I els campaments també per mi són eh, estar amb els amics del cau i estar 10 dies divertint-me i passant-m'ho bé. I, <laughs> i, i, i estar amb els castors i amb els caps i i no amb la família tot el dia a, la, amb la, a casa. Bueno, els campaments per mi són com llibertat, per estar lliure, i bueno, tampoc és que puguis fer el que vulguis, però alguna cosa tu passes molt bé. Els campaments són eh, unes excursions on on anem moltes persones i quan arribem on hem d'anar hem de descansem una mica i plantem tendes i fem moltes activitats, coses així. Ah, sí, i l'activitat que m'agraden més va ser la guerra guarra meva activitat preferida és el rai. Les meves activitats preferides són les de nit, ni que a vegades tenim son. Amb quina m'ho he passat molt bé, més bé o què? La meva activitat preferida... És que m'agraden totes pues, per mi els campaments és pues, una cosa fantàstica, no sé, una cosa que m'agrada molt.